вспоминает аркан А может быть счастье случится Здесь, на земле, не в раю А может все это снится Но ну, а пока я пою Каждый сам выбирает дорогу, как ему дальше жить ради Бога. Каждый сам выбирает дорогу, как ему дальше жить. Ради Бога. пути И колокол за колокол Чтоб не свернуть в сторонку Красоты и мощи Чтобы было проще Чтобы стало легче И душою крепче красоты мощи, чтобы было проще, чтобы стало легче и душою крепче. взял и растворился. слов Но осталось присутствие чуда Продолжается чудо повсюду Смог в облаке раствориться, душу небеса изменить, Когда на земле не сидится. будем лишь с молением ему все твердить, что смерть ни к чему, уверять, что радостный взор во сто крат милей, чем укор. Красоты!